強くが眠りにつく千年に一度の今日太陽の四角に立ちぼったらこの星を出よう彼が目を覚ましたと連れ戻せない場所へ性能で大地を蹴ってここではない星へ行こう get to you